Es esmu gudrāks par tevi, vai ne? Bet ļaujiet lūdzu kolēt. Es esmu gudrāks par viņiem visiem. Lūdzu to piefiksēt šajā kadrā. Te jau var piefiksēt arī apģērbu. Skaidri redzams, ka gudrāks. Viņš izskatās karalisks. Viņš ir aizriezies. Noriezies, aizriezies, sariezies. Man ir pretenzijas pret tevi sauli. Tas ir? Tu... No? Vēl? No? Izsaki. Vēl? Ko nopietni? Jā, es esmu nopircis jaunu pageru. Vecais. Viņš ir nopircis jaunu pageru. Viņam jaunais ir motoroka. Šis motoroka. Nolietojies. Var redzēt, viņam visu uzrakstīt pazudis. Šis jauns un elegants. Man baigi grūtais, ne? Es vienkārši nomainīšu. Un šis ir, un, šis ir jaun, ar jauninājumu, parāda vēlreiz jauninājumu, kā viņš darbojās. Jā, nu jaun, jaunā peidžera, jaunā peidžera iespējas. iespējas. Pirmkārt, informācijas plūsma. Vienā rindā. Nežēlīga. Nežēlīga, vienā rindā. Iespējams simts vārdu. Četras zīmes iespējams. Uz doto brīdi. Sudraba, pane, sudraba panelis. Un titāna korpus. Jūtiet, kā klaudz. Mežonīga Luksfora pogas, sarkan dzelbens zaļš. Ja ir zaļais, tad nāk ziņa. Un tagad nāk pats krutākais variants. Pats pats. Pulkstenis. Pulkstenis. Viņš visu laiku ir pulkstenis. Pēc tam ir tā, ka es viņu tā atlaužu. Un kas tur? Kas tur slēpjās? Iedodiet cigareti. Iedodiet cigareti. Vienu mirkli. Vai jums tas neatgādina salūzuši pēčeri? Bet nebūtu tā nav. Bet nebūtu tā nav. Tā nav. Tas ir apvienots vienā. Tas ir paņem. Tie ir divi vienā. Nedeg. Un paņemam ar pēdžeri un deg. Deg. Deg. Pēdžeris deg. Īstenībā tas degošais